Hai ibu. Halo ya. Kak. Kakak kenapa kak? ada kenapa? Pisaunya mana? Mana pisau ini nah ini dia ternyata dari makan malam tadi kamu masih kuat bertahan ya